Oke, okay. bagaimana? Change. Kayaknya gue bakal ganti nick doang ya. Udah change lah. Dah, oke. Okay. Oke, okay. langsung aja kita summon ya. Coba gue ada bahan Evo nggak ya? Oke, kayaknya gue uh, Evo dulu ya, seperti biasa ya. Di situ langsung gue summon. Kayaknya misi gue hari ini itu doang ya. Oke. Coba evo dulu ya. Oke. Wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow. wow, wow, wow, Oke. kita evo bintang 5 ya habis ini langsung kita saman seperti biasa oke okay. oke okay, langsung aja kita summon ini dulu ya oke okay. uh no no no no no no petir Tiga lagi bre, no petir juga bre. Wuhuu. Wuhuu. Nih, molong nih, molong nih. Ih, damn. Molong nih, molong nih. Gila men, nggak ada petir men, LND-nya. Uh, yes. Yes, new toy. Yes, yes, yes, yes, yes. Seneng banget gua. Yes. Oke. Okay. Gak apa-apa, langsung legendary, please. Luis Molong, Luis Molong, Luis Molong. Yes, yes, buat new toy. Aduh seneng banget gua, Aduh. Yes Yes Yes Aduh Thanks God Aduh Aduh Aduh seneng banget gua, Terima kasih Akhirnya Ada new toy Dua Oke okay. Uh, thanks God ya. Oke. Oke, segitu dulu dari gua. Thank you. Comment, like, subscribe. Bye bye. Yes.